咚哧咚哧咚咚咚！你好，走开。OK，咚哧咚哧咚哧咚咚咚哧咚哧。 何 心爱的小摩托，我马上就要到家了。a ladies r i g h t l and gentlemen, that was very good. We're gonna do the whole thing one more time. Follow my steps. h e l o 咚咚咚咚。 어디야집이지모았는데그녀있어역시너단모진가나서我好喜欢你，呜呼，爱你，呜呼，你是上帝送给我。 Ready, go! 今天用哪个好？毛巾、浴帽、小鸭鸭，水温刚刚好。婆婆水来搓泡泡。